pessoal, bem-vindos ao canal Vamos percorrer algumas alguns trechos aqui em Minas e dar algumas orientações aí ao pessoal Primeiro, olha aí, você vê esse carro já havia sinalizado lá atrás que ia fazer conversão o correto aqui para ele poder entrar seria deslocar para a direita no acostamento e aguardar a vez de fazer a conversão. No entanto, a gente percebe que não havia não havia opções ali de acostamento, ele não tinha opção. Nesse caso, teria que vir até onde tem opção de retorno, seria aqui, ó. ele não fazer o que ele fez, que foi invadir a pista correndo na frente de outro veículo. eu teria que vir aqui retornar, exatamente como o ônibus está fazendo, retornar para então pegar a via do lado certo e sair lá sem problemas. não fosse a sequência de quebra-molas ali, muito provavelmente ele estaria no enrascado, porque estava eu na cola dele e o outro já vindo de frente. E se ele parar de uma vez no meio da faixa de rolamento, também é perigoso demais. Então, evite essa manobra, isso está errado. pista lá, ó. Nesse ponto aqui, a velocidade máxima é 60 km por hora. Então, como é que eu vou ultrapassar ele a 60 km por hora? Aí tem um erro drástico em alguns, alguns pontos aí que eu já vi isso. É justamente no ponto onde dá a ultrapassagem tem o um radar. Ou seja, você vai ficar pareado com o veículo na mesma velocidade que ele, porque não vai ter condições de, de sair, de ultrapassar, de sair e voltar na faixa. São de lento. Conheço isso aqui, isso aqui tem um ponto que vai dar passagem. Agora ok, olha o retrovisor pode vir um outro carro em alta velocidade. Dou seta. só depois da seta eu entro. ele está devagar e eu corri um pouco também, mas mesmo assim eu fui a 100 km por hora para ultrapassar. E para voltar, gente, para sua faixa, dê seta também. Você está sinalizando a sua intenção para esse motorista e para os outros Estou em sentido contrário. Vocês vão perceber as suas intenções e, se for o caso, auxiliar. grande problema da passagem é o seguinte, se eu entro aqui, ó, percebe que eu, eu ia entrar na contramão lá na frente. Então, o motorista tem que ter a malícia de observar se tem a placa é, de proibido ultrapassar. Normalmente ela já fica no comecinho da faixa contínua. E também é, o outro, o outro segredo é a faixa contínua, normalmente ela começa também a uns 200 metros do término da visão. Então, ou seja, se você bateu o olho e viu que a visão foi reduzida, pode ter certeza que se você entrar para ultrapassar, vai invadir a pista depois da faixa contínua. A faixa contínua, gente, como colocou bem o leitor do nosso canal aí, ela é ela pode ser considerada um muro. Ela pode ser considerada um muro. Então, ou seja, eu não tenho como, não posso invadir o lado de lá na faixa contínua. Eu tenho que começar a ultrapassagem na linha tracejada e voltar antes da tracejada terminar. Se eu não fizer isso, eu estou sujeito a multa. Se passar um carro da, da, da você vai ser multado sem perdão. Aí nós temos problemas estruturais, olha aqui. Um, dois, dois carros ali invadiram a linha contínua para poder ultrapassar. E aí a maioria das pessoas pergunta o seguinte, olha, o carro está mais lento, tinha que passar no quebra-mola. Por que, que tem essa faixa contínua aí? Por causa do trevo. Se não tem a faixa contínua, e vamos supor que não tivesse esse quebra-mola, é, os carros poderiam cruzar em, muito, em alta velocidade. E aí alguém que sai do trevo e entra, a colisão ia ser <clears throat> fatal. Sem, sem escapatória. Então não, não tem como, não dá para ultrapassar. E aí nós vamos a um problema estrutural da via, por exemplo. Aqui, em certo ponto ali, deu uma boa visão, não tem trevo, não tem rua entrando, nada. Por que essa bendita linha contínua então? Bem, sendo a região semi-urbana aqui, eles fizeram essa linha contínua. Mas o erro estrutural está onde? Você pega um caminhão igual esse aí, ó, carregado, Vai vir lá de baixo até aqui em cima e depois, porque aqui daqui para lá a faixa continua contínua, sem opção de sair, sendo que a visibilidade daria para sair. Então qual que é o problema? O problema é que não criaram a terceira faixa para os veículos mais lentos dos dois lados. E no lado oposto, vamos supor que daqui para lá tivesse a terceira faixa por causa dessa esquina aqui, ó, a faixa continuou contínua. E aí acaba que lá embaixo é, já a visibilidade já seria pouca. Mas se tivesse a faixa tracejada aqui com a terceira faixa lá de lá subindo, facilitaria muito a ultrapassagem. motoqueiro aí atrás, louco pra passar. Vamos ver. Ele vai invadir. começou antes da tracejada começar. Olhei, ninguém veio passar, voltei com segurança, consegui medir com exatidão Entrei na tracejada, voltei na tracejada tranquilidade. Porque eu sei a condição do meu veículo e também observei que o outro carro vinha numa velocidade bem mais moderada. Uma situação inusitada. Um veículo super lento. Olha isso aqui. fez o quê? Correr certo risco, porque se eu, se eu fico atrás dele, olha o meu dilema. Se eu fico atrás dele, eu corro sério risco de tomar uma colisão traseira. Aquele trator tava uns 20 km por hora. Se eu ultrapasso, eu estou invadindo a faixa contínua, foi o que eu fiz errado. Se vem uma polícia, eu ia tomar multa. Mas eu dei uma olhada, vi que tinha visibilidade tranquila pela velocidade daquele veículo, inclusive. Aí, como você diz, eu arrisquei. Mas no meu caso ali foi o que eu achei mais seguro do que isso. E aí entra outro problema estrutural das vias no Brasil. Não tem acostamento aqui, ó, deveria ter um mínimo de acostamento. Um metro que fosse, é, que o trator entrava, dava para os veículos ultrapassarem sem correr risco. Como é que nós vamos culpar o, o fazendeiro? Ele precisa deslocar o veículo dele também só que também corre o risco de ser multado, porque a velocidade mínima não pode ser menor que metade da máxima. Outro ultrapassei um. A grande pergunta, eu posso ultrapassar todo mundo? Aqui no caso eu já percebi que se eu fizesse isso eu ia exceder o limite da tracejada. No entanto, a lei, a lei diz o seguinte, que os veículos mais lentos devem deixar espaço para que os carros possam intercalar as ultrapassagens. O que, que isso significa? Que esses três carros aqui teriam que deixar espaço para que eu entrasse entre eles. Olha lá vai o motorista, ele entrou no limite da tracejada. Eu vou atrás dele. Voltei. É, bom, a lei então diz o seguinte, que os veículos deveriam ter o um espaço entre eles, tá certo? Que eu pudesse intercalar as ultrapassagens. Foi colocado esse texto por conta, principalmente, de caminhões, né? Os caminhões, para não seguir aquele comboio, todo mundo coladinho, e não deixar a ultrapassagem para os carros menores, é, fazer isso. Porém, qual que é o problema? Se a gente for multado por conta de, de, de uma, uma, atitude perigosa aí no, no trânsito, é, vai ser difícil você recorrer porque o juiz pode entender que como a lei mandou deixar espaço, que você é obrigado a usar o espaço. Brasil. Comente sobre isso aí. Valeu.